ťahmi šiel, počuj, máte dneska čas. Hej, no, že by sme skočili von. No tak pokecať. No hej. Tak o tretej? Dobre, tak o tretej sa vidíme, čau. Jo tam, čau. Кава? Какие? Стало на neviem, či sa mi prejde ale skoro v podstate už ani neviem, čo je sen a čo je skutočný život. А где башка? Что? Башня сегодня? Bishop.